euch, das ist Der große Schandro, Begeisterung für den Mann. Ich grüße euch, ihr wackeren Recken. Ich grüße euch, ihr prächtig geschmückten Damen von edlem Stande. Was habt ihr hier für ein gar prächtiges, festliches Lager? Wir sind Schandro. ¡Gracias!